ارسال تیم تکنیکی کشور هند به افغانستان البته میتونه در امور دیپلماتیک میان دو کشور نقش بسزایی داشته باشه و مخصوصا اینکه هند یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده برای افغانستان بود و پروژه و برنامه های زیاد در افغانستان داشتن برخی از پروژه های از نیمه کاره مانده که میتونه که کارهای از آغاز بشه و همچنان میتونه که در امور رابط دبلوماتیک میان دو کشور و همچنان در حل منازعات و حل مشکلاتی که مخصوصا مخصوصا فرارای محاصلین افغانستان در کشور هند وجود داره و همچنان تداوم رابط دو کشور در سطح دانشگاه ها و همچنان مراکز علمی و تحقیقاتی میتونه نقش بسزایی داشته باشه ولی آنچه که از نظر ما پای کشور هند را دوباره به افغانستان میکشانه دو تا اصل اساسی وجود داره یکی که حضور گسترده و فعال سیاسی امنیتی و همچنان استخباراتی کشور پاکستان در افغانستان است که میتونه چون بلنس قدرت منطقوی را برخلاف هند در حال تغییر دادن است از طریق افغانستان از این جانب است که هند مند دوباره در حضور افغانستان هست و حضور دوباره در افغانستان است برای اینکه یکی از پروژه های هند و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان از رای افغانستان با آسیای مرکزی وصل میشه و از طرف دیگه حضور گسترده چین در منازعات و در, در روابط در ایندو که میتونه به نوع تهدید برای هند باشه و همچنان حضور فعال و گسترده چین در افغانستان و وصل کردن افغانستان با آسیای مرکزی و بالاخره با آسیا اروپا و هم و بالاخره با برخی دیگر کشورها میتونه که از نقطه نظر اقتصادی و همچنان جیوپولیتیکی و همچنان جیوکنامیک برای هند یک تهدید فکر شود و از این جهت است که هند میخواهد که در افغانستان حضور پیدا بکنه و بالاخره تهدیدهایی که در آینده البته تهدیدهای جیوپولیتیکی که در آینده ممکن متوجه هند بشه از او جلوگیری بکنه و یا صد از او را کاهش بده و از این جهت است که هند یک بار دیگه به افغانستان میاد و میخواد که سفارت خود بازگشایی بکنه ولی مهمتر این هست که کشور میزبان چقدر میتونه که از, از مهمان خود در افغانستان میزبانی خوب بکنه و بالاخره بر از اونا اطمینان بده که افغانستان بر از اینا امن است ما در افغانستان مشکل امنیتی بر از اینا متوجه نیست البته یک چلنج یک چالش بزرگ فرارای دولت افغانستان است ولی ما مطمئن هستیم که از این چالش اینا به در میان ولی در کل میتونم بگم که حضور دوباره هند واقعا در چنین شرایط مفید و و مومد برنامه ها و کارهای دولت افغانستان میتونه باشه